di Pantai Panjang ini kami akan menikmati satu makanan makanan ya ini makanan pempek ya pempek Bengkulu bukan pempek Palembang tapi pempek Bengkulu ini ini namanya pempek bakar ya mas ya nah ini akan kami nikmati pempek bakar 2000 tapi udah sebesar-besar nah kan? murah jadi untuk rekan-rekan semuanya yang mampir ke kota Bengkulu tepatnya di Pantai Panjang silahkan saja. Pak panggang. panggang. Bang Adi. Iya. Bang Adi kerjanya sampai dari pagi sampai sore nanti malam? Malam. Nanti malam di sini Mas ya? Iya. Biasanya kalau malam tahun baru gimana Mas di sini Mas? Kalau biasanya rame kalau nggak ada isu-isu tsunami. <laughs> tapi sepertinya ada isu-isu ya? Ada isu-isu tapi mudah-mudahan kemarin kan sepi kan. Ini iya, gara-gara isu-isu tapi biar orangnya sedikit tapi kayaknya kemarin nggak ada orang sama sekali. Iya iya. Tapi kayak ini informasi ada tsunami mudah-mudahan tidak ada. Memang yes. Iya. diinformasikan ada tsunami tapi ah. mudah-mudahan tidak apa-apa aman. mengurangi orang yang terlalu biar Ya, maksudnya orang-orang yang yang mendengarkan informasi itu kadang-kadang gini. Masa tsunami-nya pas tahun baru aja gitu kan. Ah, iya. Kemarin juga tahun kemarin dulu kok pas tahun baru ada tsunami, ini tahun baru ada tsunami tapi mudah-mudahan tidak ada. Kita lihat iya, situasinya kondisif yang penting sore ini kami akan makan PMP ini, PMP dari Bengkulu. Semua itu sudah diatur. Emang itu aja ajalnya ke situ ya? Masnya asli Bengkulu? Asli Kepayang. Kepayang. Oh iya Satu hari ini habis berapa mas biasanya? Kalau hari biasa paling 10 kilo. 10 kilo ya? padanya. Bikin ya? berapa? Satu karung setengah sagu. Satu karung setengah itu satu karungnya berapa itu? 25 kilo. Oh, 25 kilo ya. Jadi sekitar 50 kurang lah ya. ya. ya. Nah, Persiapan. Ini sebenarnya murah ya, parkir aja murah kalau nginep berapa itu? empek empek empek apa nih bu empek empek panggang ala Bang Adi ya ala Bang Adi dari Bengkulu kita nikmati ada rasa-rasa pedes, ada rasa gurih rasa asin juga ada ini rasa gurih rasa asin oh. ngamen bang ya boleh terserah Tere kote, tere kote. 啊。